Hallo liebe Zuseher, es freut mich, dass ich euch heute wieder zu einer neuen Folge von unserer Startup Journey begrüßen darf. Wir haben bisher schon viel über Businessmodelle und darüber, wie man es erstellt, gehört. Aber wie sagt Albert Einstein so schön, Erfolg hat drei Buchstaben. Tun. Daher möchte ich euch heute zwei Personen vorstellen, die es getan haben und eine Unternehmung gegründet haben. Ich möchte euch mit diesen Interviewpartnern einen praktischen Einblick geben und aufzeigen, wie es ihnen mit deren Businessmodell und der Erstellung gegangen ist. Zuallererst möchte ich euch daher meine zwei sehr interessanten Interviewpartner Andreas Pleuer und Christoph Hechenbleckner vorstellen. Bitte stelle in zwei, drei Sätzen dein Unternehmen vor und verrate uns, was deine anfängliche Idee war und warum du gründen wolltest. Also wir bei CrossCloud beschäftigen uns mit Datensicherheit von Cloud Storages in Unternehmen. Das heißt, wir helfen Unternehmen dabei, die Nutzung von Cloud Storage Services wie eben Dropbox oder Google Drive im Unternehmen kontrolliert und sicher zu gestalten. Ähm, wir haben angefangen, an der Idee zu arbeiten, weil wir eigentlich ein Problem von uns selber lösen wollten. Das heißt, jeder von uns Gründern hat verschiedene Cloud Storages verwendet, um mit den Leuten um ihn herum zu kommunizieren und haben gesehen, dass es sehr, sehr kompliziert ist, ähm, das zu machen auf verschiedenen Plattformen und vor allem Datensicherheit auf verschiedenen Plattformen quasi zu halten und haben so angefangen, an dem Problem zu arbeiten, für uns, aber auch für unsere Umgebung und dann ist ein Schritt quasi zum nächsten gegangen und wir sind quasi von einem Problem, äh, haben wir angefangen, äh, da, darum zu iterieren und irgendwann hat es dann in der Gründung ge geendet. Drone Rescue Systems ist ein vollautomatisches und datenaufzeichnendes Fallschirmrettungssystem für Drohnen mit dem Ziel, die kommerzielle Drohnennutzung sicher zu ermöglichen, all die Vorteile, die Drohnen bieten, auch wirklich zu nutzen, ohne dass zu Personen- oder Materialschäden kommen kann. Der Grund, wieso wir uns dazu entschlossen haben, selbstständig zu werden, ist, wir haben beide sehr viele Ideen, sind beide gern selbstständig, arbeiten gern intensiv an einer Idee und für uns war die Selbstständigkeit die ideale Möglichkeit, all unsere Ziele wirklich flexibel zu, zu, zu bearbeiten. Was ist der USB von deinem Produkt und war der von Anfang an klar oder gab es da eine Reise? Also der USB von unserem Produkt ist, wir sind global der einzige Anbieter, der das Problem für SMEs, also für Unternehmen bis 5000 Mitarbeiter lösen kann. Ähm, und das sehr, sehr einfach und sehr, sehr flexibel für die Unternehmen. Das heißt, kein großes Setup, kein großes Rollout. Eine ganz einfache Konfiguration oder Rollout, das im Endeffekt in ein paar Stunden erledigt ist. Das heißt, damit adressieren wir eben speziell 100, 200 bis 1000, 5000 Mann Unternehmen in dem Bereich und da sind wir der einzige auch europäische Anbieter, der das anbietet. Ähm, der USP für unser Produkt ist natürlich anfangs ganz anderer gewesen. Wie schon vorher erwähnt, haben wir eigentlich mit einem B2C-Produkt angefangen, das heißt, das Problem, das wir selber hatten, äh, und haben aber gesehen, dass das sehr, sehr schwer zu monetarisieren ist, dass der Markt sehr, sehr, schwierig, sehr, sehr schwierig ist im privaten Bereich und haben angefangen, das, unter, und das Problem in Unternehmen zu entdecken äh, oder mehr mit Leuten in Unternehmen zu sprechen und sind immer eben auf einen Unternehmens-Use-Case äh, gestoßen, den wir ab, ab, dem Zeitpunkt dann gelöst haben. Haben uns angeschaut, wie schauen Lösungen im Markt aus und vor allem, warum verwenden genau die Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, alle diese Lösungen nicht. Und sind dann eben auf eine Reihe von Punkten äh, quasi gekommen, wie man das besser machen kann. Und habe dann mal gesagt, okay, wir entwickeln die Lösung, äh, die das Problem für SMEs in genau für das Marktsegment löst. Uh, unser USP ist, dass wir komplett autonom funktionieren. Das heißt, der Mensch muss niemals einschreiten und wir können über unzählige Sensoren und intelligente Algorithmik jegliche Fehlerquelle in Echtzeit erkennen und sind somit das einzige System, was so konzeptioniert ist, dass man auch außerhalb des Sichtbereichs äh, eine Drohne sicher nutzen kann. Beispiel Amazon Paketzustellung. Und wir verbinden das Ganze mit einer Webplattform. Mit anderen Worten, wir können sehr wertvolle Daten gewinnen, die vor allem für Versicherungs- und Haftungsfälle wesentliche Mehrwerte bieten. Für uns war die Reise diesbezüglich, dass wir gesagt haben, ähm, die Datenaufzeichnung ist im Laufe der Zeit immer intensiver geworden. Da haben wir einen Fokus stark drauf gelegt. Aber die Grundidee ist eigentlich gleich geblieben. Und zwar dieses autonome Fallschirmrettungssystem. Wir haben in unseren bisherigen Modulen viel über die Erstellung von Businessmodellen gehört. Was ist denn deine Meinung dazu? Beschreib diese vielleicht in ein paar Wörtern. Naja, Business Model ist natürlich essentiell für das, was man macht. Ähm, das heißt, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo man eine Idee oder ein Projekt oder was an dem man arbeitet, quasi in die Richtung treibt, dass man sagt, ich mache ein Unternehmen draus, äh, muss man sich natürlich von A bis Z einmal überlegen, wie das Ganze funktionieren soll. Es soll nicht heißen, dass es dann so bleibt im Endeffekt, das wird sich alles ändern, es werden sich Sachen verschieben, man wird dazulernen, aber es ist eben wichtig, quasi einmal das festzuhalten und sich einmal alle Aspekte zu überlegen. Ähm, vor allem auch wichtig, wenn es um Finanzierung geht, äh, wenn man vielleicht eben Investoren an Bord holen will, äh, um das Ganze mit einem zu machen, ist das natürlich essentiell, dass das von A bis Z durchdacht ist. Ähm, Business Model Canvas ist eine sehr kompakte Weise, um das Ganze einfach zusammenzufassen, so ein Business Model, hat für mich drei Grundaspekte, ähm, die, die gut daran sind. Das erste ist äh, Übersicht. Das heißt, man wird immer äh, extrem operativ irgendwie Dinge erledigen, mit extrem vielen Leuten reden. Business Model Canvas stellt einfach eine einfache Struktur dar, wie ich immer wieder zurückgehen kann und eine Übersicht darüber habe, wie schaut mein Business Modell in verschiedenen Bereichen aus. Das zweite ist Iteration, das heißt, ich kann viele verschiedene Versionen von dem Ganzen erstellen und da ein bisschen beobachten, wie ich mich entwickelt habe. Und das dritte ist Kommunikation, das heißt, da geht es darum, einfach auch ein, ein Teammitglied sehr kompakt und schnell zu erklären, warum man vielleicht gewisse Dinge einfach so macht, wie man sie macht. Ähm, für mich ist es wichtiger beim Geschäftsmodell, man kann relativ schnell einmal eine Idee haben, also sobald man an einer Idee wirklich arbeiten möchte und sie konventionalisieren, es ist wichtig, dass man ein Konzept dazu hat. Das heißt, für mich bietet ein Business Model, zum Beispiel das Business Model Canvas, die ideale Voraussetzung, um sich zu fokussieren, einen klaren Realisierungsfahrplan zu erarbeiten, damit man sich nicht in unterschiedlichen Aspekten verhaspelt und wirklich zielgerichtet an einer Idee und einer Unternehmung arbeiten kann. Am allermeisten interessiert mich natürlich eure eigene Business Model Journey. Hattest du von Anfang an ein Business Modell? Wusstet ihr, was das ist? Hat sich das verändert? Und wenn ja, wie sieht denn das heute aus? Ja, wir haben sehr, sehr früh in der, in der Phase, wo wir nur an der Idee oder an einem ersten Projekt und Prototypen gearbeitet haben, sehr, sehr früh mit dem Business Model Canvas gearbeitet. Äh, ich war damals in, in den USA an der Universität und, und da hat der Professor uns quasi gezwungen, in seinem einem Entrepreneurship ein Lab quasi mit dem zu arbeiten und wirklich 20, 30 Iterationen von dem in einer sehr, sehr kurzen Zeit zu machen. Einfach um halt sehr, sehr viele Dinge auszuprobieren in sehr viele Richtungen. Wir haben damals, ich habe es schon kurz erwähnt, angefangen eigentlich als ein B2C-Produkt und machen jetzt eigentlich ein B2B-Produkt. Das heißt, das hat sich von dem her schon mal 180 Grad oder zumindest viel davon gedreht. Und es haben sich eigentlich fast alle Aspekte vom Business Model geändert. Ähm, sei es, äh, ich meine das natürlich durch die, durch die B2B, B2C-Ausrichtung äh, begründet, aber zum Beispiel auch wenn es um, ums Re Revenue Model geht, ist das natürlich auf der B2C-Seite komplett was anderes, als man es jemals in einem B2B-Bereich umsetzen kann. Wenn es um Key-Partner geht, wenn es um Relationships geht, ist was komplett anderes. Und insofern haben wir eigentlich mit, äh, mit einem Model in dem B2C-Bereich angefangen. Es haben sich eigentlich alle Komponenten nach unserem Pivot quasi auf B2B komplett geändert und verändern sie nach wie vor äh, eigentlich fast täglich wäre übertrieben, aber fast jede Woche mit jedem Customer, mit dem wir sprechen und wo wir Requirements reinbekommen, mit jedem Rollout, das wir machen, mit jedem User, mit dem wir sprechen, verändert sich das eigentlich ein bisschen. Also ein wichtiger Schritt, da immer wieder zurückzugehen und ein bisschen zu reflektieren, okay, jetzt haben wir ein bisschen was mehr gelernt, reflektiert das eigentlich nur, was wir machen wollen. Äh, wir waren in einer sehr glücklichen Situation, weil der Markus hat ursprünglich die Idee gehabt und hat sich im Science Park Graz beworben. Und eine der Voraussetzungen, um sich dort inkubieren zu können, ist, dass man einen Businessplan erstellt. Das heißt, er hat sich sehr, sehr schnell mit der Thematik Businessplan, Business Modeling beschäftigen müssen. Und nachdem er inkubiert worden ist, bin ich zum Unternehmen dazugekommen und wir haben eine klare Aufteilung der Kompetenzen. Er für den technischen Aspekt, ich für den wirtschaftlichen Aspekt. Das heißt, bei mir ist der komplette Fokus immer auf dem Business Modeling gewesen. Äh, was sich bei uns verändert hat, ist, dass wir von der ursprünglichen Idee, dass wir die privaten Kunden auf die privaten Kunden abgezielt haben, sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, die kommerzielle Kundengruppierung ist eigentlich fast noch spannender und wie kann das Geschäftsmodell diesbezüglich zu konzeptionieren? Durch Lizenzierungen mit Drohnenherstellern, Kooperationen mit Versicherungen, äh, wertvolle Datenaufzeichnungen, Webplattformen und so hat sich diesbezüglich das verändert. Aber von der Grundthematik her sind wir eigentlich immer sehr treu geblieben unser Modell. Wir haben anhand unserer Testbeispiele schon erkannt, wie schwierig es sein kann, ein Businessmodell zu erstellen. Was ist denn dein persönlicher Tipp und was hat dir am allermeisten dabei geholfen? Also es gibt eine, also wenn man ein Startup macht oder eine Idee arbeitet, es gibt eine Vielzahl an Arten, wie so eine Idee ausschauen kann. Äh, ein Riesenvorteil, wenn man Ideen hat, äh, die leicht umzusetzen sind, von technischen Level her, ist, dass man sehr, sehr schnell iterieren kann. Das ähm, also war für uns oft ein äh, schwieriger Punkt, weil wir uns nicht so schnell bewegen haben können, einfach aufgrund der Technologie, äh, wie andere Dinge, die wir gesehen haben. Ein Vorteil, den man schon unterstreichen muss, ist, am Businessmodell kann man immer schnell iterieren. Und auch wenn ich jetzt mein technisches Produkt vielleicht, äh, vielleicht ein paar Monate brauche oder ein paar Wochen, bis ich es jetzt irgendwie so entwickeln kann, dass ich rausgehen kann und irgendwas testen kann mit einem Nutzer, kann ich mir vom Business inzwischen oder davor ein kleines Stück rauspicken und das sehr, sehr agil eigentlich validieren. Das heißt, sagen wir, es ist uh, Key Partners, die in meinem Business Model Canvas habe. Dann kann ich da rausgehen und kann mit 15 Leuten reden, unabhängig davon, ob mein Produkt jetzt irgendwie Deep Tech ist und daher ein bisschen träge, aber von der Natur her, oder ob es ganz, ganz einfach ist ist. Das heißt eigentlich vielleicht auch, vor allem was bei Ingenieuren halt oft schwierig ist, mehr Zeit mit dem Business Model verbringen, äh, mehr Zeit mit Validierung der einzelnen Komponenten und weniger jetzt drauf ein bisschen beharren, äh, direkt ein Produkt zu bauen. Ähm, e-, weil eben egal wie, wie kompliziert und wie träge das Produkt ist, das Business Model wird immer agil sein und man wird das immer leicht validieren können, indem man einfach rausgeht und mit vielen Leuten redet. Für mich ist das Wichtigste, dass man sich wirklich sehr intensiv damit beschäftigt. Ich kann relativ schnell einmal ein Business Model Canvas ausfüllen, aber damit man zielgerichtet arbeiten kann, muss man sehr, sehr viel Zeit damit investieren und gleichzeitig auch flexibel bleiben. Das heißt, man beobachtet natürlich ständig den Markt, man beobachtet ständig, was gibt es für Substitutionsprodukte, Substitutionsmärkte, aber äh, wie kann ich das ständig mit einfließen lassen? Für mich ist ein Business Model eigentlich ein fortlaufender Prozess, in dem man stetig arbeitet und so wirklich sehr intensiv auch daran arbeitet. Das heißt, mein Tipp ist, lange daran arbeiten, sich Zeit nehmen, sich viel zu überlegen und dann aber auch dem Ganzen treu bleiben. Nachdem schon Rocky Balboa gesagt hat, es kommt nicht darauf an, wie oft man hinfällt, sondern dass man einmal mehr aufsteht, was war denn dein größter Stolperstein? Was würdest du auf gar keinen Fall wieder so machen? Also da gibt es natürlich viele Dinge, die man falsch macht und die man im Nachhinein besser machen würde oder wo man einfach viel gelernt hat. Ähm, bezüglich dem Business Model war es auf jeden Fall, dass wir, dass wir vor, ein, vor allem eine Core-Komponente im eigentlichen Business Modell zu schlecht validiert gehabt haben und das war das Revenue Model. An dem ist eigentlich unsere eigentliche Idee dann am Markt, ähm, also haben wir einfach gesehen, dass es nicht funktionieren wird. Ähm, wir sind im Cloud-Storage-Markt damals unterwegs gewesen. Das Ganze zu monetarisieren auf einem Freemium-Modell oder wie auch immer ist extrem schwierig, weil einfach User in dem Markt nicht bereit sind, dafür Geld zu zahlen. Und es war uns bewusst, das Risiko und wir haben versucht, das im Business Model abzubilden und das zu validieren und haben es aber falsch gemacht. Äh, sind nicht kritisch genug an die Sache herangegangen, äh, wie man es jetzt oft macht. Ähm, macht zwar User-Befragungen, aber suggeriert irgendwie Fragen oder interpretiert Sachen falsch. Wenn man dann zurücksieht, sagt man eigentlich, okay, man, man ist zu wenig hart quasi mit der eigenen Hypothese gewesen. Das war auf jeden Fall ein Fehler. Ansonsten, natürlich, was, was immer das Essentiellste für ein Startup ist, ist das Team ähm, und mit welchen Leuten mache ich das. Ähm, und da hat es bei uns halt auch viel Probleme geben oder viele Reibereien. Ähm, bei uns sind dann Co-Founder dazukommen und sind Co-Founder gegangen, die andere Vorstellung von dem gehabt haben, äh, was eigentlich ein, ein bisschen ein Todesstoß für jedes Startup ist. Das heißt, ich würde mich extrem darauf konzentrieren, mit welchen Leuten mache ich das und ist mein Team einfach stark genug, weil äh, also Startup mit einer schlechten Idee und einem guten Team ist immer mehr wert als ein Startup mit einer guten Idee und einem schlechten Team. Äh, wir waren in einer recht glücklichen Situation. Wir haben keinen spezifischen Stolperstein gehabt. Äh, wir haben aus einem großen Fehler gelernt. Und das war, das Thema Förderung ist ein recht kompliziertes Thema. Und wir haben eine sehr, sehr große Förderung, wo es um ein paar hunderttausend Euro äh, gegangen ist, haben wir angesucht. Wir sind sogar empfohlen worden von der Jury und durch einen kleinen formalen Fehler, durch unsere Unerfahrenheit, haben wir es nicht bekommen. Und zwar, wir haben keine Referenzprodukte und Referenzprojekte aufgezeigt von unserem Kooperationspartner oder von dem größten Kooperationspartner, weil wir gedacht haben, der Partner ist Referenz für uns. Und dann sind wir trotz der Jury-Empfehlung, konnten wir die Förderung nicht annehmen. Das heißt, das sind so Stolpersteine, wo wir wissen, okay, jetzt mit diesen paar hunderttausend Euro wären wir schon wesentlich weiter. Aber gleichzeitig wissen wir jetzt auch, worauf wir achten sollen. Also es hat sich auch im Nachhinein vieles Gutes daraus entwickelt. Ähm, mein Tipp ist eigentlich nicht nach dem klassischen Klischee äh, aller American Startup, American Dream, äh, nicht verzagen wegen einem Fehler, äh, einfach schauen, welche Alternative gibt es. Also wir haben sehr viel daraus gelernt. Wir mussten etwas kreativer eigentlich werden in den letzten Monaten, weil wir diesen Fehler gemacht haben. Und jetzt möchte ich dich um deine persönlichen Worte oder deine Tipps an die gründungsaffinen Menschen da draußen bitten. Ja, ein Tipp. Es ist immer extrem cool, wenn Leute Probleme finden, die sie lösen, wenn sie an, an Problemen arbeiten, auch an schwierigen Problemen. Äh, und, äh, und umso toller ist es immer, wenn es ambitionierte Probleme sind und wenn Leute groß denken. Ich glaube, das fehlt bei uns noch ein bisschen, aber wirklich so, so Riesenprojekte zusammen, wo man sagt, okay, ich, äh, vielleicht habe ich wirklich Impact und raume eine ganze Industrie auf oder, oder verändere da wirklich ganz große Sachen. Ähm, ganz wichtig oder der wichtigste Tipp, den ich mir selber geben würde in der Phase ist, sehr, sehr kritisch mit einem selbst zu sein. Ähm, es kommt ja immer der Enthusiasmus und das Positive, das ist ja dem, dem Unternehmertum quasi inhärent und man, man, sieht ja immer die positiven Dinge in allem, sonst würde man es ja sowieso nicht machen, aber trotzdem halt oft den Schritt zurückzunehmen und wirklich sachlich, kritisch einfach verschiedene Dinge am Businessmodell, verschiedene Dinge an seiner Idee und so zu hinterfragen. Das Problem ist ja halt einfach, oder, oder was, was die Realität ist, ist, wenn man, wenn man so Sachen nicht wirklich behandelt oder wenn man sie nicht kritisch beleuchtet und nicht wirklich kritisch reflektiert, irgendwann holt es einen ein und irgendwann ist es dann ein Punkt, wo man beim Kunden sitzt und der auf einmal einen Punkt herausstreicht, wo er wirklich sagt, ja, aber in dem Punkt, das ist jetzt ein K.O.-Kriterium für uns, weil der nicht erfüllt ist. Und man das eigentlich das Problem vielleicht ein Jahr davor schon angehen hätte können oder vielleicht im Konzept schon sagen können, okay, da müssen wir was grundsätzlich anders machen, um das zu adressieren. So Dinge holen einen ein und einfach ein, äh, schon ein Enthusiasmus, schon eine positive Einstellung zu haben, aber äh, ganz, ganz kritisch mit seiner eigenen Idee und mit verschiedenen Aspekten auf der fachlichen Ebene zu sein, glaube ich, ist Goldesart. Äh, probiert es. Es ist wirklich so einfach, wenn man eine Idee hat, und man glaubt dran, dann probiert es. Man lernt wahnsinnig viel, es ist jeder Tag aufs Neue spannend. Das Wichtige ist, glaube ich, nur, dass man wirklich von Anfang an zum Beispiel mit einem Geschäftsmodell gleich arbeitet. Weil die Idee kann grandios sein, aber wenn ich keinen spezifischen USP rausarbeiten kann, keinen spezifischen Mehrwert auch für gewisse Kunden schaffen kann, dann kann eine grandiose Idee eigentlich nichts wert sein. Das heißt, wenn man eine Idee hat, arbeitet dran, traut euch und es macht wahnsinnig viel Spaß. Liebe Gründer und Gründerinnen da draußen, ich denke, dass wir hier wieder einen spannenden Einblick in die Praxis bekommen haben. Viele Tipps und viel Hands-on. In diesem Sinne, Ärmel hoch und weiter so. Startup Journey.